to'qqizinchi dars media elementlari shahzodbek koder assalomu alaykum qadrli do'stlar sizlar bilan men yana shahzodbekman va bugungi video roligimizda sizlar bilan htmlda darslarimizni davom ettiramiz va bugungi video darsligimiz media elementlariga bag'ishlanadi buning uchun biz html papkamizga kiramiz men bugungi mavzuyimiz uchun videolar keltirib qo'ydim Ah, va buni Ctrl C qilib Ctrl V qilib FN F2 qilib lesson 9 qilamiz va endi buni sog'lomga keltiramiz bular kerak emas Evet. Taşlarımız Meyce Ve bu yerden avucu Controls Ve source bu yerden audio bar nokta mp3 type audio mp3 endi buni brauzerda ochib ko'ramiz va mana ishladi endi bunga hmm, bu yerdan qo'shiq olib o'tamiz ha ha ha to'g'ri to'g'ri esimga tushdi youtube uchun mualliflik huquqisiz qo'shiq kerak bo'ladi va bu yerga ko'chiramiz buni ham audio bir qilamiz endi audio bir va mana do'stlar ko'rdingiz do'stlar eh, audio qo'yib ko'rdik endi buni eh, yuklab olish qo'ysak ham bo'ladi bunga faqat anchor kerak bo'ladi bizga eh. href audio bir nuqta mp3 va bu yerdan yuklash Debrajamız. Ha, biz an gözü bir yubordik bu ye bu yoqqa yozib bo'ldi va mana endi bu yerdan biz bossak internet explorerda yuklab oladi operada ham yuklab olishi mumkin microsoft edgeni bilmadim anig'ini ayta olaman internet explorerda yuklab oladi o'zingiz qilib ko'rishingiz mumkin endi esa biz video qo'yamiz Э, mana shuni Ctrl Shift D qilsak yetarli faqat ozgina o'zgartirish kiritamiz buni video buni ham video видео. Карта МКВ. Видео. Карта МКВ. Буна а, видео. mp4 qilamiz va bu yerdan ko'rishimiz mumkin mana shu boshida hozir ko'rasiz do'stlar buni kontrol minus qilsam yaxshiroq ko'rinadi mana media ham qo'yib oldik Э, mana shu hozir biz ko'rgan narsalar media elementlar deb aytiladi э, keling buni э, endi bunga vets bersak xo'sh ho'p mayli kerak emas vets eng asosiysi media elementlarni ko'rib oldik qo'shiq buni o'zingiz xohlaganingizdek qilishingiz mumkin agar cssni bilgan e, bilsangiz bunga margin padding o'rtadan tekislab border radiuslar berib box shadovlar berib o'zingiz bilasiz shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi e, youtube kanalimga obuna bo'ling like Э, ushbu videoga layk like bosing kommentar yozib qoldiring hammangizga xayr keraksiz e, joylarni o'chirib